Ai, Mildred, no, no, that's quina mala olor. Deu pujar del carrer, no sé, d'on, no sé de què és. Pudor? Sí que fa pudor, sí? Uf, anem, anem, anem.